Здравствуйте, друзья! В эфире еженедельный выпуск видеоновостей глобальной кассы взаимопомощи. В студии Мария Савинова и сегодня в программе. Подарок от Деда Мороза. 1 января, на две недели раньше заявленного срока, СПМ отменил режим паузы. На круги своя. Накануне Нового года несколько прежде автономных структур МММ влились в эталон стабильности. Страна отдыхает, МММ работает – Активисты глобальной кассы взаимопомощи не делают новогодних передышек в борьбе за финансовую свободу. А теперь об этих и других событиях более подробно. 1 января Сергей Пантелеевич сделал новогодний подарок всем участникам эталона стабильности. Досрочно, на две недели раньше заявленного срока, он отменил режим пауза, установленный около двух месяцев назад. Теперь мавра, приобретенные до 4 ноября, снова растут. И снимать их можно по более выгодному курсу. О завершении моратория СПМ проинформировал участников в специальном сообщении, размещенном на офсайте. Режим пауза заканчивается не 15 января, как первоначально было объявлено, подчеркнул Сергей Пантелеевич, а уже сегодня, сейчас, с момента объявления. Все размораживается. Продавайте, что хотите, без всяких ограничений. СПМ оповестил участников, что в самый первый день Нового года курс Мавра совершает скачок к тому значению, которое он должен был принять 15 января. Он сообщил, что количество мавровалюты, приобретенной в период действия режима паузы, будет откорректировано в ЛК в соответствии с новым курсом. При этом общая ее стоимость не изменится. Досрочная отмена режима паузы, отметил СПМ в своем новогоднем поздравлении, стала возможна в связи с превосходным состоянием дел ЕС э и эффективными рекламными механизмами, выработанными в ходе украинской избирательной кампании, которые уже привлекли в систему огромное число новичков. Вот теперь с помощью этих выборов, то есть они вовсе не зря прошли, мы теперь совершенно ясно алгоритм, обходы, мавра там наличные, вот как выборные, также вот можно подарочные, там праздничные. То есть путь совершенно ясен. Теперь только вперед, все быстрее и быстрее. Снятие режима паузы вызвало радостные отклики во всех чатах и комментариях Мавра сообщества. Участники приветствовали и новогодний подарок от СПМ, и информацию, в соответствии с которой на период праздников до 10 января включительно срок перевода денег по запросу ВЛК увеличивается до 72 часов. Это позволит, считают они, не только комфортно провести новогодние каникулы, но и своевременно выполнить поручение в личном кабинете. Пока мир отмечает новогодние праздники, МММщики работают. Борьба за финансовую свободу – дело кропотливое и не терпит передышек, считают они. Последователи Сергея Мавроди давно научились совмещать приятное с полезным. О трудовых буднях активистов глобальной кассы взаимопомощи в праздничные дни в нашем следующем материале. Киевские МММщики не привыкли сидеть дома ни в праздники, ни в будни. Пока горожане озабочены подготовкой и празднованием Нового года, активисты глобальной кассы взаимопомощи используют уличную суету в рекламных целях. Разместив на самых проходных местах украинской столицы Кубы Мавроди, в последние дни декабря они провели серию бонусных акций 100% за 20 минут. Володя и Юра доверили нам 50 гривен, получают по 100. Спасибо, МММ. В новогоднюю ночь гвардия МММ подарила киевлянам путешествие в сказку. В акции запуска фонариков приняли участие несколько тысяч жителей украинской столицы. Многие пришли на праздник МММщиков вместе со своими детьми. Всего было запущено 5000 небесных огоньков. Во время мероприятия киевлян согревали не только предусмотренные организаторами акции горячий чай, но и дружеские улыбки и искренняя радость всех присутствующих.